वेरीफाई किया जाता है और आपको ऐसे भी चला जाता है कैमरा अकाउंट ये है ठीक ना क्लियर है तो सारा चीज़ अब सिमट के ला गया है मोबाइल ऐप सारा चीज़ सिमट के ला गया है मोबाइल ऐप में काम करने में भी अच्छा रहेगा सही तो है और हम लोग क्या होंगे एडवांस होंगे जो चीज़ नहीं जान रहे हैं सही है अब जैसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था पहले क्या था एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था एक सिंपल मोबाइल था ना पेपर बताने के बाद हम आराम से